Morgen. Morgen. Mein Name ist Denise Jeckel und ich arbeite ab heute im Amt für Stadtmarketing und Tourismus. Könnten Sie mir sagen, wo sich das Büro befindet? Ja klar, einmal Treppen hochgehen, den linken Gang, die zweite Tür von rechts. Können Sie gar nicht verfehlen. Alles klar. Okay, Dankeschön. Schönen Bitte. Tag. Tschüss.